Mang Nangding, Mananding. O oh, bakit Frank Lloyd? Si PJ po ando na naman sa bilyaran sa kabilang barangay. Kalaban na naman po si Elias. Pambira. Hindi niya ba alam na hinaharang lang siya nun? Talaga yan si PJ, oh. O bakit? Lilipat ka na ba sa silong? Hindi pa. O ba't dala mo yan? Wala lang. Ano, PJ? Better luck next time, ha? <laughs> Nanding ikaw pala. Kumusta na? Kamustahin mo mukha mo. Hindi ka pa rin nagbabago, ano, Elias? Hindi ka pa rin tumitigil sa mga panloloko mo, no? Pati mga kabataan na katulad ni PJ, pinapatulan mo. Nanding, excuse me. Si PJ nagamo sa akin, eh. Di ako pa pinatulan yan. Pinagbigyan ko lang eh. Masama ba maging mapagbigay? Hindi, di ba? O oh, ngayon, ako naman ang hahamon. Ako ang labanan mo. Ba, hindi, hindi kita lalabanan. Ano lang sasabihin ng mga tao rito? Huwag patulok sa may kapansanan. Masisira image ko. Ba, pwede ba? Tayong dalawa na lang? sino to? Manuel, anong sinasabi mo kayong dalawa? Bakit? Marunong ka bang magbilyar? Konti. Ba, may tako! Lalaban! May tako? Lalaban, no? Oh, kaya. Ano Lalaban! May tako dito! Oh, Largo! Sandali lang, Nanding. Para pumarehas naman to si Shiano, bibigyan ko ng partida to. Ikaw na una sa okay? Salamat po ah, lakas tiyamba bata mo. nós, tá? Manuel. Yun ba yung konti? O ikaw, pasalamat ka at nakahawa ka pa ng tako. Salamat, Manuel. <laughs> Sige. Op, op, op, op, op, op. Nong, bayad. Tatakas pa eh. eh. <laughs> Makakalimutin kasi ako eh. Nanding pasensya ka na. Nong, doon muna ako.